Non farmi perdere tempo. Vattene. Załatwię to jeszcze przed obiadem. Round one. Fight. Ha! Offset. Round 3 Fight KO Che la luce di Sirio disperta le tenebre non farmi perdere tempo. Vattene. Round 1. Fight. Ha! Hurt off! perda le tenebre. Załatwię to jeszcze przed obiadem. Round one. Fight. ja! Ja! Hej! Don't かってきたまえ Załatwię to jeszcze przed obiadem. Round one. Fight. Heja! Hej! Heja! Ja! Dziękuję! Załatwię to jeszcze przed obiadem. Round one. Fight! przed obiadem. Round one. Fight. No dobra. Muszę wygrać linię wszystkich Polaków. Załatwię to jeszcze przed obiadem. Round one. Fight. Tu! Heja! Hej! Heja! はい wygrać wszystkich Polaków. O! Załat... Round one. Fight. Ha ha ha! Hey! round four. to jeszcze przed obiadem. Round one. Fight. Yeah! Thank you. wszystkich Polaków. first pick. Let's get it on, yeah. 10, 9, 8, 7, 6. Let's get it on, yeah. Choose and pick the best one. Let's get it on 5, 4, 3, 2, 1. Let's get it on Select and make the first pick. Let's get it on, yeah. 10, 9, 8, 7, 6. Let's get it on, yeah. Choose and pick the best one. Let's get it on 5, 4, 3, 2, 1.